normala Saluton kai bonvenon al mia nova episodio. China svere che pren tempo al Venis Rigardo la bellezza della vetero mi è sta stra felice pro tio kai anche la lian flancon kai ja la promesso mi ne mi povas diri che la hodiao estas promes prena do mi pli confidas pri brila baldaua estontezo resto con ni intertempe kai cun medito con ni dum la lasta periodo effettive kai se vi havas propono in desiro in post la fino de la medito serio vi ciam estas bonvenai proponi do resu kun ni Saluton kai bonvenon alia nova Zamenhofa Medito. Hodio mi volas legi cae mediti cun vi sur el tiro ciu venas en la quara congresso 1900 hoc ciu ocasis en Dresdeno. Mi legos el pagio 300 sestec hoc. Ni ciui estas representantoi de la ideo de lingvo internazia. Ni faru cun gi, cion ni volas, sed ni agu honeste, cae ni memoru, che pri niai agoi la estuntezo severe nin iugios. En la lasta i meditoi mi donis suffice ofte mia in opinio in kai aliro in por instigi cum medito in Hodio mi volas starigi demandon an statau proponi unue mian perspektivon. Do, ciu vi consentas cum Zamenhof citie? Ciu ni estas liberai fari cion ain ni volas cum uh, Esperanto? Ciu la limo de niai agoi estas honesteco? Cae cion signifas ke la estontezzo severe iugios. Ciu tio ancora o valoras por ni, ciui estas la nepui de la pioniroi facte? Ciu ni severe iugias niain pioniroin? temas pri interessa i demando mi pensas char la rilato inter la antauai kai la posta i generazioi estas specifa liro ciu venas re kai re en la filosofio kai pens maniero de Zamenhof. Dankon pro via atento, gis morgao, cae, ciel ciam, antauen, sen fine.